تلاقي كل نظام الزملاء ولا السنه اللي فاتت والسنه اللي قبليها نضالهم ده اللي خلى ان يبقى في مؤتمر اسمه الاشتراكيين الثوريين في كليه سياسه واقتصاد يعني زي ما قال زي ما قبل يعني كده كان فكره ان انت تتكلم باسم الاشتراكيه الثوريين في القاهره يعني منتصف التسعينات كان وهم اوقات سنه كان يعني كان طبعا وقت يعني كان فعلا الامتناع عن دخول الجامعه النظام نجح بشكل واضح انه يجرب كل القوى السياسيه في الجامعه وحضرتها ما كانش فيه غير بس مجرد الاخوان المسلمين بطبيعه الحال يعني يدرك في بداية تحول كان سنة 2000 سنة 2000 يدرك بداية تحول كان سنة 2000 مع الانتفاضة الطلابية اللي هو تضامننا مع الشعب الفلسطيني مع نتيجة سياسة مبارك اللي هي كانت يعني نتيجة مصالحه مع أمريكا مع إسرائيل كانت بتحاول إن هي يعني ما فيش أي دعم في الانتفاضة وفي نفس الوقت صور محمد الدرة اللي كانت منتشرة في كل الجرايد ده أدى إلى خروج آلاف من الطلبة من جامعة القاهرة من كل الجامعات ضد مبارك وضد السياسه الخارجيه وضد العدو الاسرائيلي مطالب بفكره قطع العلاقات مع اسرائيل وقطع كل العلاقات التطبيع. يعني. دي كانت كانت حاجه مختلفه تمام من جامعه ميته من نجاح النظام ان هو يجرب كل القوى السياسيه لخروج الالاف من الطلاب متجاوزين حتى اللي كانوا عايزين يعملوا الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين لحظتها كانوا مجرد عايزين حركه احتجاجيه عند ابواب الجامعه اما بقى تفاوض مع النظام او هم مش عايزين الحركه دي عن حجبها بس الطلبه قدروا يكسروا ده ويخرجوا بره كوبري الجامعه وقطاعات من اهالي بين السريات انضمت للحركه وكانت حركه قويه. القرار الثاني في 2003 مع ضرب العراق برضه حركه ترابيه قويه جدا جدا يعني كانت بقوتها ان هي قدرت تقدم اولى ترابيه الثوره اللي هو احتلال ميدان التحرير. بس اللي كان شيء ناقص رغم عنف الحركه الطوليه ورغم قوتها بس كان ينقصها شيء علشان تبقى حركه متجذره اكتر وليها قواعد اعلى في كل في كل المناطق وان هي تستمر وان هي الدعم من قوى اجتماعيه اه قادره ان هي تعمل الدعم ليها وتجذر الحركه في المصانع في الشوارع و و و الدعم ده يعني احنا شفناه على في في في توقيت قبل كده يعني في 46 نتيجه التوحد ما بين الحركه العماليه والحركه الطلابيه وتكونت اللجنه الوطنيه عمال وطلبه ده اللي ادى الى ان قوه الحركه ووجودها ووجود قوه معينه في المعركه ده اللي ادى الى ان القوات الانجليزيه ان هي انسحبت من القاهره وراحت مدن القناه. دي حركه قويه بتوحد كل المظلومين ناحيه عدو واحد. اتكرر تاني سنه 62 في محطات الطيران اتكرر في 72 واتكرر في 77. بس كان في شيء منطقي ان في 2000 و2003 ان ده ما يحصلش. ساعتها كان فعلا نتيجه بعض واحد زي واللي هو نظام مبارك مضى مع صندوق النقد الدولي وابتدى تغيير في ترتيب الطلب العامله الخصخصه والمعاش المبكر وقطاع كبير الطلب العامله اللي هو تم تصفيته بالاضافه الى ظهور جديد جديد الطلب العامله هو مدن صناعيه جديده 6 اكتوبر والعاشر رمضان اللي هم لهم تاريخ نضالي اللي هم ما لهمش قيادات نضاليه ما كانوش قادرين يربطوا ما بين السياسات الخارجيه لنظام مبارك ومصالحه مع امريكا واسرائيل وفي نفس الوقت السياسات الاقتصاديه الداخليه اللي هي بتسبب الفقر والبطاله. ودي هي الفكره المهمه اللي احنا عايزين نعمل حرب جماهيريه وعايزين نضبط من كل المطالب. في النهايه كابوس اي نظام حاكم ان كل المضطهدين يتحدوا مع بعض ضده. ده اللي حصل في اول موجة ثوره في 13 يوم. حرب جماهيريه قويه بالملايين في الشوارع في نفس الوقت جت الدوله القاضيه من اخر ثلاث ايام اضراب قوي جدا في عده مصانع عده قطاعات حيويه متضامنه مع الحركه الثوريه وتطالب اسقاط مبارك. ده ومع نجاح في 18 يوم في اسقاط راس النظام كان خد المال البلاد المجلس العسكري رعب من الحركه الاجتماعيه ورعبه من الحركه العماليه من اول قوانين لا قوانين قوانين ملهاش اي علاقه بالثوره ولا مقال الثوره ولا حد ادنى الاجور ولا محاسبه الفاسدين كان اول قوانينه هو حظر الاضرابات والاعتصامات ان هو فعلا كان مرعوب من الحركه العماليه ومرعوب ان الحركه دي مع تطورها فعلا مش هتكتفي بس باسقاط راس النظام تطورها معناه اسقاط النظام ككل وبناء نظام بديل. بس بعد الثوره يعني بعد نهوض الحركه العماليه بعد النهضه الاولى بعد نهوض الحركه العماليه وهي قدرت تحسم بشكل واضح ظهرت عليهم الافكار اللي هي بتحاول مش شايفه ان الحركه العماليه او الحركه الاجتماعيه مالهاش اهميه في اسقاط النظام زي الاجرس هم شايفين هم شايفوا ان هم لوحدهم هيقدروا ان هم يعني يسقطوا نظام وزي مجموعات فرديه زي بلاك بلوك برضه شايف فكرة المجموعه هي مجموعات قليله هتقدر هي عن طريق تحركاتها الفرديه كده تاثر على النظام بس احنا مش شايفين سويين كنا شايفين حاجه مختلفه جدا كنا شايفين ان الحاجه المهمه والعامل الاساسي في تغيير النظام واسقاطه ونظام بناء نظام بديل زي ما قلنا الجمله هي حركه قويه حركه اجتماعيه قويه جدا تشمل كل القطاعات المضطهده في قلبها الطبقه العامله واول قاطره فيها الطبقه العامه. وده سؤال منطقي طب احنا ليه بنقول الطبقه العامه هي اساس؟ وليه الطبقه العامه بتدخلها في اي معركه؟ فكره كاس المعركه. في كده سبب. اولا الطبقه العامه هي اكثر طبعا بالاضافه لكلام سيدي وائل ان الطبقه العامه مش مجرد الطبقه اللي هي كانت اصحاب آه، اللي هي يعني في المصانع امتدت وبقت وتنتشر قطاعات كبيره جدا جدا. يعني في اخر آه، اخر مبينات آه، بتقول ان الطبقه العامه وصلت في العالم تقريبا ل 2.5 مليار يعني الكلام ده لو كان مثلا ماركس بيشارك حقوق ايام القطاع العمده كان بيتابع الاشتراكيه كانت قد كده كان بتقول عمال يقدروا ان هم يعني يسقطوا النظام الان بامتداد واتساع الطبقه ده لا اكثر طبقه مسيطره واكثر طبقه مصالحها متحده اكثر طبقه عندها سلاح عندها سلاح مهم جدا مع استخدامه بيقدر يهز النظام هي سلاح اضرابها كل ساعه في اضراب الطبقه العامله بيخسر النظام الحاكم ملايين من ارباحه والاقناع الراسماليه من ارباح ده بيديهم قوه قويه قوه مختلفه جدا في الصراع وانتصار اضراب في قطاع معين من قطاع العمله بيؤدي الى امتداد الاضرابات في سلسله مهمه جدا ليه؟ لان هي مصلحه مشتركه يعني اضراب يعني مثلا عمال مترو مصالحهم مشتركه مع النقل العام مع الطيران مع مع مع مصالح مشتركه ضد النظام الحالي. بالفعل يعني احنا كاتبين صح بالفعل بعد الثوره بعد بدء الثوره في موجه قويه جدا جدا حصلت من الإضرابات والاعتصامات وسط القاعده وسط الاحتلال وسط كل قطاعات الاحياء وسط القوى الثوريه. وكان في حاجات مميزه جدا في الإضراب الاقتصادي دي مختلفه قبل كده. اولا ان في درجه من تطور الوعي. الاعتصام او الاضراب مش مجرد على فكره بدل الوجبه او مش مجرد اعتصام على فكره زياده الحياة لا. لا في فكره شعار التطهير المؤسسات من الفاسدين. دي حاجه مهمه جدا ده بينقل الرجوع يبتدي تسييس للطبقه العامله الطبقه دي تضرب خطوه خطوه واحده راح تجي لدرجه سياسة الشامل انا عايز اطهر المؤسسين الأساسيين مش مجرد الوجبه لا نفس الشعار اللي الثوره كانت بترفعه التطهير دي نقطه مهمه في شكل النضال اللي اتفرق حاجه ثانيه تنظيم الطبقه العامله نفسها فكره النقابات المستقله اللي بتنتشر بشكل عالي جدا جدا وبيتم انتخابها بشكل ديمقراطي من جوه المؤسسه ومن جوه المصنع ده بيعمل شكل جنيني فكره سلطه بديله فكره اللي هي سلطه ديمقراطيه شعبيه نظام الصحه هو نفس النظام اللي هو رافض ان هو آه، يقدم خدمات المواطنين نفس النظام اللي هو عايز يمرر لائحه طلابيه كريهه تمنع العمل السياسي جوه الجامعه هو نفس النظام اللي بيطلق الكلاب البوليسيه على اضراب العمال وبيعتقل الحركات العماليه وللنهارده اضراب السكن الحديد بيحاول ان هو يقمع الحركه عن طريق المركز العسكري ده لازم توضيح لازم نربط بين النظارات دي والنظارات دي لازم نبني حركه جماهيريه قويه ضد النظام ده الشيء الوحيد اللي فعلا قادر على اسقاط النظام واللي قادر على اسقاط مشروع النهضه بتاع خيرت الشاطر وبتاع محمد بن خميس وبناء مشروع نهضه حقيقي بيكون ليه علاقه بمصالح الاغلبيه في المجتمع هو حركه جماهيريه قويه تشمل كل المتناضلين في قيادتها الطبقه العامه. آه، في النهايه بس برضه عايز يعني برضه عايز برضه اقول نفس ده نفس الشكل ده اللي احنا بنقول في حمله عايزين نعيش اللي هي افاق الشميساويين اللي هي اكتشاف الاحياء بتحاول تربط ما بين مشاكل الحي البسيطه لها علاقه بالسرار ولها علاقه بالخبز ولها علاقه بمشاكل النظام الكل تمام فكره نفس هدف عايزين نعمله حرب قويه موحده ضد النظام الحقيقي وتبني بديل حقيقي جماهيري قاعدي وسط الناس